हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम दो टेबल्स की रिकॉर्ड्स को एक साथ लेके आ सकते हैं रन करवा सकते हैं आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम उसमें संशोधन कर सकते हैं कोई इंप्रूवमेंट करनी हो कोई गलती हो गई हो तो उसमें हम कैसे चेंजिंग ला सकते हैं तो पुराना रिकॉर्ड हम चाहे तो ले सकते हैं यहाँ पर आ, हमने जो एम्प्लॉय नाम से बनाया था इसमें डेटाबेस मौजूद होगा तो यहाँ पर अगर टेबल पर क्लिक करते हैं हम तो हमें डेटाबेस वो दिखाई पड़ेगा ये देखिए ये टेबल वन है ठीक है तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा ये आप देख सकते हैं ये देखिए ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा यही वो टेबल वन थी एम्प्लॉय नेम था एम्प्लॉय आईडी थी और पोस्ट था ये यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ से अब ये दिखाई पड़ने लगा इसी तरह से आईडी को भी यहाँ से हम खींच देंगे ये तो ये आईडी भी दिखाई पड़ेगी तो ये इस तरीके से आ रहा है अब हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग करें कुछ और भी चीजें ऐड करें तो हमें ऐड करना है तो ये ऐड कैसे होगा तो आपको याद होगा कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं हम टैली जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर कोई भी चेंजिंग करनी होती थी तो अल्टर का प्रयोग हम क्या करते थे तो यहाँ पर भी हमें अल्टर कीवर्ड का यूज़ करना है एक कीवर्ड यूज़ करेंगे अल्टर तो कैसे करेंगे तो यहाँ क्वेरी बनाते हैं नया चलते हैं क्वेरी पर और यहाँ पर हमको अल्टर यूज़ करना है तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अल्टर इस तरीके से अल्टर यूज़ करना है और कौन से टेबल की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखता हूँ टेबल ठीक है और फिर हमें टेबल का नाम देना है तो टेबल का नाम क्या है हमारे तो जो भी टेबल हो उस टेबल का आपको नाम लिखना पड़ेगा ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो हमारे टेबल का नाम क्या था तो हमारे टेबल का नाम टेबल वन था तो वही टेबल वन आपको यहां पे लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं टेबल वन ये टेबल वन लिख दिया हमने अब क्या करना है टेबल वन तो हो गया लेकिन अब इसमें अल्टर क्या करना है कैसे अल्टर करेंगे तो वो चीज देखनी है ठीक है तो यहाँ पर हमें देना होगा लाइक यहां पे हम दे देंगे टेबल का नाम दे दिया और यहाँ पे अब हमें ऐड करना है जो ऐड करना है वो यहाँ पे दे दीजिए यहाँ पे लिखता हूं add A double D add तो क्या ऐड करना चाहते हैं तो अब हम ऐड करना चाहते हैं एम्प्लॉई आईडी ले लिया एम्प्लॉई नेम ले लिया यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं एम्प्लॉय की सिटी तो ये सिटी ऐड कर दिया हमने ठीक है और सिटी जो लिखेंगे हम वो कितने कैरेक्टर्स का होगा तो यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन कर देते हैं इसकी C H A R char data type और इसमें हमने ये मेंशन कर दिया कि 30 कैरेक्टर्स आ सकते हैं तो ये 30 लिख दिया हमने और 30 लिखने के बाद यहाँ पर इसे टर्मिनेट कर दिया ठीक है टर्मिनेट करके और फिर हमारे जो टेबल का नाम था वो यहाँ पे देना है ठीक है तो यहाँ पे क्या करता हूँ टेबल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ एक कीवर्ड डिस्क्राइब ठीक है तो ये लिख दिया हमने डेस्क्राइब और डेस्क्राइब लिखने के बाद टेबल का नाम क्या है टेबल का नाम है टेबल वन तो यहाँ पे टेबल वन आपको सिंपली दे देना है ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल वन तो लिखता हूं मैं table T A B L E one ये दे दिया हमने और इसे क्या करेंगे टर्मिनेट करेंगे टर्मिनेट करके एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ टेबल को अल्टर करना होगा तो यहाँ पे लिखता हूं मैं अल्टर टेबल तो यहाँ लिख देता हूं मैं नीचे आकर के यहां पे लिख देता हूं अल्टर टेबल तो alter T A B L E table ये अल्टर टेबल देने के बाद क्या करना है हमें जो हमने अल्टर किया था वो चीजें यहाँ पे हमें लिखनी है क्या हम मॉडिफाई कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर मैं कर देता हूं लाइक टेबल का नाम है टेबल वन तो पहले यहां टेबल वन लिखना होगा हमें टेबल वन और फिर यहाँ पे लिखूंगा मॉडिफाई ठीक है ये मॉडिफाई लिखने के बाद क्या करना है यहां पे लिखेंगे किस में मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं तो यहां लिख देता हूं मैं name N A M E name N A M E name ठीक है और नेम के बाद यहां पर लिखूंगा कैर सी एच ए आर कैर कितने कैरेक्टर्स होंगे इसमें नेम में कितने कैरेक्टर्स होंगे ठीक है वो चीज़ यहां पे दे देनी है तो यहां पे दे देता हूँ लाइक नेम में होंगे टेन कैरेक्टर्स तो ये दे दिया हमने और इसके बाद इसको क्लोज करेंगे क्लोज करने के बाद यहाँ पर क्या करना है दे देना है कि ये नल नहीं होना चाहिए यहाँ पर आते हैं पहले ये यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ not null not null N U double L बस ये हो गया काम और अब क्या करना है इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और एक ही बार यहाँ से एक्सिक्यूट करवा देते हैं तो यहाँ पे ये एक्सिक्यूट नहीं हुआ है यहाँ पे हम क्या करते हैं ये यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ से इसको लेंगे और इसको सिलेक्शन में ले लेंगे सिलेक्शन में लेने के बाद अब एक्सिक्यूट करवाते हैं तो ये देखिए एक्सिक्यूट हो गया हमारा प्रोग्राम यानी कि हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो सक्सेसफुली डन हो गया उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है अच्छा इसको प्रिंट करवाना होगा तो नीचे वही चीज हम दे देंगे जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है पिछले एक्सक्यूएल के कई वीडियोस में मैंने बताया वहां लिख करके और आप लाइन से जो भी चीजें चाहिए उस टेबल से रिलेटेड तो वो सारी चीजों का नाम वहां मेंशन करेंगे कॉमा दे दे करके तो वो नेम प्रिंट होकर आ जाएगा तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video